さあでは何三曲マロチョフさんの親番 <laughs> ドラロース対面ねドラロースはいはいいいピンからつもぎりでしたね、うん、つもぎり嬉しいねずっとつもぎてほしいねあ <laughs> 気持ちが重なったで、はい、そうなると一応ね、うん、クラウキあるし まあ本当はね、トンボじゃないからトンじゃなくていいんだけど。だって噂のラス前ですからね。まあ噂だったのいやだってもう、まあラ、ス前ぐらいでちょっと気にするかなって言ってたじゃないですか。あそういう意味ね。まあ、はい、もちろん気にしますね。まあこれは正直ラスが一番近いんで、はい、3なら嬉しい感じになってきました。 <laughs> で、うまくいって2を取りたい。うんうん、ね。もちろんね、ルール的にはトップが偉いんですけど、こう、マンガンしか上がらないぞってやると余計深みにはまるんで。そうですね。来た手を 自然にまずねそうそうまずね手順が大事そこそこよ1品の後に発動、ね、いつも言った通り4品3品はなさそうですね、うん、ウーピンもつもぎりだってねいやねどうしたんでしょうねまだ分からん <laughs> 嬉しいありがとうこんなに感情出るんですねいやもうやって <laughs> さすがにね RT だったらもういやでもただ持ってきた時このぐらいになりかした 映像で結構確認できますねそれで、はえー、っとまあ孤立孤立パンパイで、切る候補3種類ですねうん、これはねもうさすがにこうね二動機があって、うん、ぱりにくっついたところでこれをさらに3面積にってことが、ね、ドラキャット少なそうなんでそう少なそうなんで、うん、からいきます、まあ、3度引いた時は一応まだ先頭これ次は泣かない泣かないですよ、ね、泣いたことがない、はい うだったしはなあそうだったななんてが手出しなんて出しねトップ目ですからねうんそうですね手出しの後親が嘘手出し嘘7票き今もう切るって怖いですねいやたださっきも言ったけどさっき昔さっきっていうか昔にうわ早い時に、まあ、2378ならあるねってのと同じでこれもちょうど2378だったら まあ、切りやすいんですよね上下にね上下に特に、はい、まあ、2サ5だったらローソウ受けがあるから、まあちょっと切りたくないんだけど578だったら、まあ、ローソウ受けれるし、まあ、結構切ってもおかしくないにしても578だとしても5を切ってローソウビッキャの2メンツを見てないってことはやっぱ怖いですよねタグが足りてそうですね足りそうに見えますよね、まあ、それかチート含みだったりとかもあるかもしれないけどね統一点かもしれない、まあ、何にせよ はチェックはしときましょう要チェックやはい、はい、で <laughs> つもぎりでしたねありがとうございます確認うんまあちょっとずつ目いっぱいに構えてくるんですかそうですねってなると、まあ、ここか、ここですかそうですね今回は一応これ重なったらね、うんうん、残球コース見えるんで、ね、こっちにしましょう、うん、なるほどなん <coughs> ぞあ、えー、何の後は9番つもぎりサドラ表の後の矢は何を切る 紐切りのトン、はい内部情報出てきませんでしたねあれしちゃだと変だもんね、うん、ドアヒルのことンなんてねリャンピンがプラスルーピンつもぎったのにリャンピン手出しは、まあ変則ってで端に寄っているかもしれないけどやっぱさっきも言った通りこれの近くを持ってるまあ近くって EP かすみしかないんだけど ことのがちょっと多いかな。ただ手役狙いでね、ピンのくっつきのが嬉しいパターンは、まあ、例えば南極前のね、純ちゃん含みというか、ちゃんと含みの手配だったらありえますね。その場合は、まあ、ピンズまだ5からしたら何もないことになるんですけどね。なるほど。うん、ちょっとまあ次の手出しがないとわからない。嬉しい。ありがとう。もう。大チャンス来ましたよ。ね、高くなるチャンス。こうなると、はい、こっちが二度受けなんで、うん、このポンテは取りますね。あ るんですね漫画にしたいけど、はい、したいけどそれはなんていうか不自然なするというか、探球の両面天敗を拒否してまで二度受けでね漫画を積もりに行くっていうのはそれやろうとして例えば、うんうん、あの亀ちゃんのね彼が上がってしまってラスになるとかが最も最悪なんでこれもしオーラスだったらどうなんですか、はい、オーラスだったとしたらマンツモで一着順アップか、はい、 だとしてもやっぱ同じかなそうなんですね無理して着落ちがどっちかと下の方が近いからね結構4着を取ることの方が悪みたいな感じですか、うん、だって4と3と2は全部2万点の差絶対的な差はあります絶対的な差じゃなくてじゃないんですか、うん、だから3から2に上がっても2万点、うん、下に落ちても2万点同じ距離感なわけ、だから現状はじゃあ2に上がるのとね4に下がるので どっちが近いですかって言ったら4の方が近いでしょ、ねはい、だから無理しないこれが2の方が近かったらちょっと無理するしトップの可能性があれば超無理するよトップに上がったらあそっかもうトップの方がもうとっても偉い存在に今ポイント差のうんじゃルールルールルールが、これは RTG ルールだから、トップを取ると2万点プラス2万点もらうでしょトップはまあ彼女プラス50なわけじゃん、うん、で2着がプラス10 3着がマイナス10、4着がマイナス30なんだから、今自分マイナス10にいて、うん、これをマイナス30になるかプラス10になるかは同価値でしょ、うん、差は一緒一緒、うん、一緒だからこそ、距離が近い方をケアするじゃんだけどトップだけが死ぬほど偉いから3から1になるのはえっ、ー、と何点得するんだ6 0得するよねうん、ね、ね、違いますもんね他の差そう考えるとそこが狙え狙えるなら、ガスに落ちるリスクを負います でもラスに落ちるリスクを負って1個上がるっていうのは、そこまで得ではないのでさほどってことです、ね、そういうことですよなるほどなのでこの今は2万点ずつを大事にしていやだからこれ大事なのは、はい、その打ってる時のあの場所というかルールとそのこれだったら RTT リーグだったら普段はリーグ戦じゃないですか何回も打つ何回もパターンの時の判断と、うん、じゃあそのワンデーだったり同じルールでも 何回で上何にしかいけないよとかのパターンでも判断は違うしそういうことですねまた1回勝負で上位2名が勝ち上がりってシステム多いじゃない最強戦とかはそれしか狙わないだったらそれしか狙わないですから今回はその RTD リーグに沿った打ち方と、ね、1個でも着順を上げる、うん、1個でもっていうところが大事、ね、着順を上げる上げるっていうか上の着順を取る、はい、トップがいいけどトップがダメなら2着弱ダメなら3着3着ダメならラスラスがダメならちっちゃい、うん、はいということです ということで今の瞬間は出たらポンンを取りますよ、ということでした。なるほど。ね、すみません、ね、長々と。すみませんでした。はい、切ります。はい、お願いします。でもすごいその場にあった判断って毎回同じじゃないですよね、ないですよ。今ペイ出してしたよ。なんとペイのね。ペイ茶ですけど、ペイ茶だからね。EP はつもぎでしたね。ドラヒョ切った後ね、つもぎりつもぎりですね。ピン手出しの後に。 パーピンも出だしだって。まあ、これ両方ともくっつき方だとしたら、やっぱり端に寄った手配だよね。うん。まあ、それか258があって、強い断面作るには、確かにウーピンにくっつきよりも7とか3くっついた方が強いんだね。だから、もしかしたら両方孤立だった可能性もあります。けど、やっぱどっちかっていうと、なんか、そのそば、これだったらキューピンとか持ってそうで嬉しくないね、そうなるとね。ピンはなんかパッと見持ってなさそうに見えるんで、くっつきで ないパターンもありますねそうだと嬉しいかなり上がりそう <laughs> 僕に僕にとってもそうそうそうそうその人以外わかんないお想像伸ばしちゃうなんてね無理ですしないんですよねあしませんしませんこれは無理ですもうこの石なんてなかなか変えれないです、うっぱそう引いたら嬉しいはいなので数層が来たんですね、はい、G 層じゃなくて手出しの E1 うん こら辺まだわかんないですよね。ね普通ね。端っこって自分の制約に関わるの切っただけですからね。もうね、ずっとつもぎだからもう全然。わからない。まあ、もしかしたらイシャンテン入ってる可能性もありますね。で、これ、ヤンピンもパーピンを出したのに、ハクって出したの、ね。うん、やっぱね、ちょっと変則の匂いがするね。変単品とかじゃなそうだよね。ないですね。じゃあ、貼っちゃえ。あ、嬉しい。おこれチートイツもいいシャンテンだし、はい、イペイコツだし、こうなるとね、急に、うん 本店の残機はもったいなく感じるよ、ね、そうなんですよ、ね、実はいやこうなったらもう泣かないですだってさっきまではサブローキューピーの3種しかテンパれなかったのに、これによってサブローキューピーガのウーチーパーピー、う6種類になったわけだから一気にまだ土地もね7種一気に増えたから打点もそうでしょ、はい、だからこれは泣きません、もう泣きませんあの時とはもう違う、ね、この一巡でも変わりました泣かない私泣かない だから本当に臨機応変ですよねリピートちゃんこれはねもしかしたら安牌候補だった可能性はちょっとあるんですけどね、うんうん、はい来たこれやっぱ嘘で医者だったらね、えー、になっちゃうねあしかも E1 照らしリーチだ、うん、これはまあ E1 は絶対関連牌なんですけど、はい、だとしても読めません分かんないですねね、まあ、リャンカン引いたかもしれないし肥満3万減ったかもしれないし、うん、何せここでもうあまりの範囲のない医者ってなったことだけは間違いないんで、はい さすがにくっつきないしかないってことないでしょうね、うん、ドラのドラ表記ってね岩に実3色とかあるかもしれないけどさすがにローソー引きのねテンパに逃したくないじゃんそうですねだからそこそこ578とだったらそれくっつきにしゃべんじゃないからねなのでやっぱりイワンは関連敗はいいろいろ思ったところでですよねですはいきますよ、うん、なるほどこいああリーチの一発目ただもうこれを切らないと僕はもう上がれません いや上がるかもしれないよでもここは男村上でも打ったらラスですよまだわかんないじゃんまだ2曲あるんだからオーラスだったらどうなんですかオーラスでも切るでしょあそう同じなんだ、うんまあだからこ多分チューンが通りますよそうなんですよアンパイありますよだけどもだけど満願かハネマンのいいシャンって言います、うん、難しいですねさっきあんなにラスは僕は嫌ですってなったのにピンズね、うん、イーピン以外の はい、ヤンピン、サブローピン、スチピン、全部ピン、ロッピン、そう、5種類、筋がありますよ。2から9で。で。ーソーで分断されてるから、ちょっとね、想像はまだ実はイスソロキスソ以外はあんまない。あんまりないですね。あんまりない。まあ一応レアケースでね。まあ一応ですね。偶数で両面固定あるけど、多分もう3枚目らしい低い。だから2筋にしよう、そうそう。で、えー、マンズも5筋あるよね。5たす5たす2、12。で、これは 左側と一般両方当たるから12分の2になっちゃうそうですね6分の1よ分の1はい6分の5を取るんだよあポジティブそうでしょっていうふうに思って切るか弱気にこうなんですけどこれ切って輪にくっつけて最後ね右ン切って上がろうなんて確かにすぎますそうだねこれ諦めてノーリスクで勝てることなんてないんですよこれがもし当たっても、僕は後悔しない 自分が後悔しない形と打点で戦えて打つんだったらもうそれは切ろうってことですねそうこんなに長来ないんだから、これはリー来た、はい、ドラえもん拾ろうみたいなねちょっと分かんなかったですほらドラえもん通ったよああまたチーだった <laughs> サボらない人だね最後ちょっと何言ってるか分かんなかっただからそのぐらいの気持ちだからあんま危ない言わんだとまずドラえもんと思えば切れるでしょということよからうんかんかんちゃん泣いて泣いてトンって出したってトンは完全に 安牌として取っておく派だね。うん、だとしても、これね、この天敗ここで入ってれば、スーパーレア系ですね。で今、リャンワンとウッパン通って、スッチワン通ったんですよ。マンズが2種類になっちゃう。2たす2たす今9分の1です。うん、でもまだ9分の1。さあ、あと親の着目のリーチに対して、はい、 一発消しもあるんですかパターンありますねうん、もうなんかそうぐっちょんぐっちょんだったら <laughs> とりあえず食ってぐちゃぐちゃねうんそうどうせさ数はもろはもうそんなに安牌じゃないから、うんとりあえず食っといてだらだら降りようってるしそうあいつがってこしとかでかも俺どう見ても行ってくからうんさんが次パーンっリーチしてやり合ってくれっていうねたら自分的に払わなくていいかもしれないですね俺がもし買ってくれたら最高っていうね今ね下茶の方の期待に応えるべくいきますよ <laughs> 村上答えますせーの はい、はい、あねあちょっと危ないね大丈夫そうですでもしょうがないちょっと危ないけど行くでもウーワンとってイーワン全部見えですかでもイーワンプラスリーチだからジャーマシャンポンとかね、全然あるよねシャンポンだけになりましたねでもね,、まあ、でもカンチャンはないからいきますいきます、ん、今のところまだ九分の一ですよ、えでもねこんなに数字で考えるとなんかでもそうじゃないといけないでしょほら来たあ来ない 通ってる嘘つきじゃないですか、うん、いやなか泣きそうじゃんこれ何でもいいんだこの辺ねえなかなか弾けないですねねえよろしいでしょいや椅子どうちゃったこういうの嫌なんだよなこういうの椅子そか6基礎であれとか思ってたんだけどじゃあダメじゃないですかねまあ分かんないまだ6基礎かもしれないでもこれで8分の1になりまいやもうピンズがだいぶ濃厚ですよ8分の1いやー通ってない今8分の1ねえー、っと でねでしかもこれはサブローンとロッキーンで2筋8分の2は4分の1でも行くんですか難しいこれこれさっきのワンよりもこっちの方が難しいでさっき12分の2そうね6分の1、ね、圧倒的に、ね、一気に4分の1ですよ、うん、だいぶアップパーセントただ、うん、さっきは上にくっついたら復活できたけど、うん、これも結構きつい、はい、なのでくっついても振り点ですしねね同じの引かない限りということで、 ちゃおうおお戦うんですねだってドラドラのんこっちとかいきますよ、うん、せーのほいほらどうでしょう意外と通るもんですねかもともと当たる方が難しいんだから <laughs> いやでもンって言われても後悔しないそうねそう確かにそういうことはいでなんなら次に <laughs> どんどん危なくなって、うん、今さもう8から6やったやったのかウーピン通りましたよすげえ危ないじゃん <laughs> とりあえずさっきは数ピン通りそうじゃないですかさっきは8分の2って言ったよね、はい、ということで今2筋通しちゃったから、うん、今もうほぼ6分の1になりましたねで海取ったから5分1いやでもそう考えないと、押し引き決められないから、でこれ5分1まで切って次どうするかですよこれは筋これああ関数はあるねあるけどまあさっきねよりはちょっと安い3五のですねそう135はある、うん あそしたら嘘を先に切らないでって思いながらしかも金合わんのがいい町じゃんって思いながら切るね通る通るもうより濃厚でもこれ結構いけそうじゃないですかダメなんですかえワンチャンスだけでしょ危ないじゃん通ったよいやただもうやばいぜ、 <laughs> はい、だってやばいぜよく見とって <laughs> 五分一になったのに、まあ、スチビと四分一四分一はいはいはいはいややばいですね。6級層、両面ならね、これちなみに南部一っていうのは両面ならの話です。うん、両面なら 6級層もともとね数え方は両面とだとしたら、ね、両面だとしたら18筋って話なんで、うん、具形も込みだと、まあ、そこまでねさらに当たらないから、うん、さっきからずっと突っ張ってるわけですけどで今これでピンズが結構通したけどむしろじゃあ意外とチピンパーピンも危ないんじゃねみたいに逆になるよね、うん、両面が通りすぎるとね可能性は通ってる全然こここ全然けないじゃないですかお前だよなんだあの人に邪魔されたからじゃない 食い取られてんじゃねいっぱい <laughs> ちょっと可能性ありますねあるよね、はい、手出しいっぱい出てますからねねもうすでにあんま見てないけどむしろここはちなみに上がってもらってもいいやと思ってるんで、うん、今ちょっとあまり気にしてないですね、まあ、なかったんですけど、うん、本来はちゃんと見て、ね、ドラ単位やドラさんの可能性とかを考えなきゃいけないんだけど、まあ、こね、でも今回自分がねそういうことですよなんなの中身さんちょっと邪魔されてんじゃないでも私週積もった流れてるかもしれないもんね <laughs> そうですねそうですそうですね ああ取れた取れた怖いてかすごいね本当にね危険なもんですねねこれでももう泣きます、うん、これも泣きますあこれ逆に難しいなでも泣くかさすが泣こうねほら貼ったなんだよあ通ってないよでも嘘が一二三。え通りそう、まあ、ほぼ時計だけですかほぼ通る、はい、三色だったらすみません E1 がないから一二三がない、うん、ないですけど二枚 っていうか、これでは降りれないよ。いくらなんでも。はい。取っちゃった。でもこれは降りれない。これでは降りれない。リャンペイコだって。高い。はい。いや、これはでも悔いなし。これは悔いなし。はい。あ、こう久々にリャンペイコ見ました。そうだね。 <laughs> じゃあやっぱりアニメ関数あるのかね。 すごいねそうですね、うん、数ワンじゃないと入り目も切って当たりも来ちゃったじゃんそ